大家好，现在跟大家来介绍一下如何做舌板跳的动作。那舌板的话，是脚放的位置呢，前脚放的位置在一号的位置，后脚放的位置大概在二号的位置。所以呢，那接下来就是我们如何做到跳跃的动作，那这种过程有点像，呃，我使用的话有点像打水漂的方式，就是点跳，点跳。 接下来用手先模拟一次跳跃的方式。首先，舌板在前进的时候呢，这个地方是二号，代表是你在后脚跟要施力，施力的时候造成舌板弹起来，然后呃翘起来高度要在这个板子之上。等到舌板前进到足以压到一号位置的时候，力量要改压改是在前脚，压前脚一号位置。 使折板弹起来，然后一直的直到等待折板前期移动到平行的时候，稍微施加力量在二号的位置，这样以致折板不会太快掉下去。然后降落。好，现在我正在